はい、ということで今回も始まりました。ポケモンニューポケモンスナップ、えー、配信していきます。まあ、一通りね、面もレベルも上がってきて、まあ、特段なんかの指示はないけれど、うん、うん、まあ、新しいレベルに上げレベルを上げることを目的として今いろいろとね面を うんそうねどこやるのどこやったらいいん。さっきなんかレンテル会いそうやれって言ってたけどじゃあそれでなんかあったレンタル会社。なんかなかったよ俺やった時なんて言われてやったあなんかねなんかエネルギーがあるって言ってた気がする やってみるやってみてダメだったら10回がもうちょっとで上がる上がるやつうんねえよ10回でも先に好きな方やるもんはいそうはい なんだろうエネルギーまあ海将のイルミナポケモンまだいないからねそうなんだいってらっしゃいなんか上向いてるようん見てるだけあこのブクブクやってたの遊んでるの じゃあブクブクは取ったよね二人、うん、ああ今のだな今のだ今のです、ね、流してしまった気づかなかった で海藻の後ろに隠れてんだよなんかいろいろあー今の行きたかったなや一回もうやめちゃえばいいじゃんキャンセルリスタートみたいなしたらがっかりしちゃう私がわっくんが頼んだようん 焦っちゃったなロケになれるかあでねタコあじゃないやホヤルコに何もしないでやっててみるこっち来んだよこっちに水バーってやってくる俺リンゴ当てたらねどっか行っちゃったんだ 受けるだけだよあ別に写真写真ぐらいだったらいいすごくないあリンゴ入れる入んないかああ同じことやったリンゴはね重いから上だよ のね、ハリー線何やってんだろう。やっぱ始めてんの何やってんの全然当たんないし 当ててもややめないもんうん困ってる分かってるあた右右右にもいるよ真ん中にもいるよああもっと下さあ難しい下に向かうんだけど落ち いたそろそろ来あクリスタルフラワーになっちゃった早いね早いないやあの道ね何だったんだろうあっちか行けたんだ あのー、なんだっけエビをどかしてサーチすればいいんだねあ勝手にどけんだよもう早めにどかせた方がよくないちっちゃいと。 然ダメだこれ変えようかな全部1でしょだったら十字キー使った方が楽じゃないな聞こえてます よしうんさてナイスタイミングいいね位置はいいね おお位置がダメなの真ん中だけだこれは大きくない判定される顔だけしか映ってないそいんじゃないいいねおおえー、大きさ変わらないじゃん おいったそれではわっくん、お願いしますはい何があるんだろうあの先いけるかな頑張ってあれ得意でしょサーチで長押しするの長押しするの 得意じゃないんだよねいってらっしゃいなんか流されてないあれ だろうれまあまあいいか差し込む光が綺麗だね海中撮影の醍醐味だよ下上どっち行くんだろうなんか泣いてるあっ あ見たこっちわあ何これなんか、あクリスタルフラワーじゃない今の こんなもが奥端わかんないこんな深い位置だったっけなんかいるああああ守ってんだ 取ればいいじゃんあランタンズームズームなんかやってるあみんなどうしたのそうどうどうして上上上上ど <laughs> うしたわすごいなんでなんでなんかいるあ <laughs> うわー大きいいや何が良かったのよ あー目が悪くなるそのぐるぐる回ってるとなんか合ってるあなんか出てきたよおあ早い 前も見てよネオラントはだって撮ってるじゃん名前もなんもなさそうだとりあえずなんかいる呼べば でああ出てこあ全部外してるスタミーどこ行っちゃったスタミーおおおお <laughs> めっちゃ活動的じゃんユレイドル何それ あれ壺が埋まっているあ動いてるよこっち向けおおなんか X をセッティ なく今あったなんだあのなんかでも上とかなんか泣いてんだよね吠える子 すごいいっぱいあったね、うん、長かったしちょっと、うん、しかも海中で終わるんだ、18初めてじゃない18匹 一匹で写ってるやつ真ん中ででも43が一番いいのかこれ多分まあいいかの攻撃なんだね超音かうん3だけで見てちょっと星さん 正面向いてんのは5だよ正面向いてんの目だよ多分ーってたとあれ何だったんだろうね <coughs> みんな逃げたってこと あれじゃない違う方に行っちゃったんじゃないパールルに攻撃はでもうん水電気タイプでねどっちもあるんだ草タイプにも冷凍ビームしてし弱点がないんですようん 強いじゃん地面タイプに自は弱点だけどは相手地面タイプだったら水タイプだからねうん器なんだって今の4とかだった 4は何するあ、それの方が取りにくいってことでしょえ映ってる方ちゃんとうーそれはちっちゃいよ6か5だねいるよねこういう生き物ねいるっけ 3番でしょ見たことないうん33やばくない3 3全然映ってないじゃんあ3で見ればいいじゃん 一番映ってるのは6だ全体が。ユレイドル絶対なんかまた、ユレイドルってコンプリートしたっけしてなかったら絶対なんかあるよ。選ぶのが大変だいっぱいね遠いよ え、風景いいね。マンタイン、このマンタインさ、3000円いかないんだよな。どうするいいね。近くに売れるわけじゃないし。まあいいか。まあいいか。 多分進化するじゃんあの頃うんまあいいかから、うん、まあいいよイカじゃないじゃん <laughs> しょうがない <laughs> ああえそうなんだよ調べれば出てくんじゃないの出るよ調べてないけど知らないからまあいいか よしあなたは何えー、まあいいよいいよじゃあなんかうんまあねあるねあのオクタンっていうじゃんタコうんあれの1個前は進化前は鉄砲魚っていう魚なのへえー、魚からタコに進化するってずっとおかしいじゃんって思ってたんだけど、うん、聞いたら鉄砲て銃の鉄砲からオクタン大砲、うん、銃から大砲に進化したっていう ということで、いいねそうなんだ分かってまー、待っいいか今調べてるよ進化あ全然違う、うん、いやベストタイミング意味がわかんないカラマネロカラマネロカラマネロ カラマネロカラマネロカラマネロカラマネロ マネル早くサメ肌をしてあげてカラマネロの由来は由来あ何してんのカラマネロの由来は 書いてない由来なんか英語とかであれと鳥イカオって意味だってカラマネ。えっ、ー、とドイツ語カラマネロ、えー、ローマ字を逆に読んでねなんであえてさ <laughs> どう一望したんだろうネタ切れですあアーボとアーボックはいいうんアーボアーボアーボックアーボって、うん、アーボックっていうのを逆から言えばコブラにうんコブラってヘビいるじゃんうんでアーボックアーボ最初の C を抜いてアーボックいいね 不思議だね不思議そう不思議花いいね、うん、いいとこゼニガメカメカメックストカゲリザードトカゲリザードベストタイミングいい写真だほえ パールル。これはまあ、パール。うん。パールル。パルード。これの進化がなんかよくわかんない。深海魚な。深海魚になっちゃうんだ。新発見だ植物者のなんだっけいいね。本当の現実の。わかんない。こんなようなでも名前。 知らないんだようち知ってるよテレビとかたまにやってるよ何年も食べないででっかい段取気持ち悪いやつは覚えてないんだよ新発見だマンから ユレイドルはもともと海藻のあれなのかでもだから本当に時間があれば一個一個ポケモンの名前の由来を選べる面白いけどねえせっかく道やったのにそれのあれはないのなんかせっかく別ルートで行ったのになんか よく行けたねって新しいのがあるよとかないのかないやこの時点で報告をはい来たはいおい来た報告なんだろう報告予想はイルミナ あれ海中って海上と海中と全部合わせたのイルミナえ道をああ来た誰だろう頼んだよ なんか CM でさあの椿がやってるやつがあるじゃん、フワちゃんとうんで、 <laughs> 寺田心くんねあの CM でさ見ちゃったんだよええー、イルミナじゃないルギアルギアだったらどうすんのいやただイルミナじゃない光ってなかったあそうルギアもいつか出るんだからちょっと残り時間。 次回あなたが早くあやちゃんがね、うん、あれです海底海底のイルミナティを捕まえて捕まえるの写真撮るんじゃない <laughs> マイク倒しすぎじゃないだっけ寺田心はいいじゃん ユレイドル。ただゆらゆら揺れてる揺れいドルってなんか揺れプラスクレイドルユレイドル。ユリの花の部分のユリかごからみゆりかごに見えることからゆれいどるだって全然海中にいないやつもしかして そういうことだねポケモンのね名前の由来を考える人はね、まあ、大変なんだろうけどさいろんなポケモンがいるからねやっぱね最初の151匹の名前のセンスは素晴らしいと思うもじゃもじゃもじゃらもんじゃらもんじゃら見た目のもじゃもじゃしてるからもんじゃらの次が次にもじゃもじゃんぼ、うろもにょろぞ、うん、にょろぞ ねニョロもニョロゾあともう一個ニョロドンあ惜しい一番上ニョロドあちょっとずれたニョロ大体ポケモンのドスそうあの最終進化はドンとかボンとかニョロボンえニョロボンなの最近で金銀ある条件を満たすとニョロボンじゃなくてニョロゾからニョロトノっていう殿様が